On va reprendre un peu euh, différentes notions très rapidement hein, pour, pour la start-up. On voyait que effectivement en termes d'entrepreneuriat et de start-up, il y avait des différences, c'est-à-dire que on passait par le même, le, même processus en fait de, je dirais de développement, sauf que pour la start-up, il fallait qu'il y ait une composante d'innovation, généralement technologique, ça peut être aussi managérial, et puis il fallait qu'il y ait une concentration de moyens, finalement, pour permettre un développement rapide euh, très rapide même pour aller sur des marchés avant d'enregistrer euh, un chiffre d'affaires un chiffre décent. Donc euh, c'est une forme de modèle économique. Ici, on va voir le, finalement, en, quelques mots, le, passage qu'il y a entre le, le search up, c'est quand vous cherchez l'idéation, quelle idée je vais avoir, quelle idée répond à quel, à quel problème. D'accord Tiens, j'ai une idée, ça peut répondre à un problème. Donc là, vous cherchez cette idée qui, et vous, vous maturez cette idée, vous êtes en phase de, maturation. Donc on est, on est sur du search-up et en fait, on, expérimente, on cherche une nouvelle valeur. D'accord Et ça, ça peut être fait, généralement c'est de la pré-incubation. D'accord Ça peut être fait dans les, de plus en plus dans les, dans les écoles de commerce ou dans les universités. Il y a des gens qui ont des idées, ils ne sont pas forcément prêts à créer une, start-up ou à rentrer dans un incubateur. Donc, euh, on va les aider à, maturer une idée, on va, on va, on va aller dans Donc voilà, ça c'est le, search. Après, vous avez votre startup où, après avoir cherché votre valeur, vous allez, vous allez créer cette valeur. C'est-à-dire que là, vous allez faire en sorte que ça ne soit plus une idée qui répond à un problème, d'accord C'est un produit qui va rencontrer un marché. Et c'est ça, quand je vous disais, le, une des premières euh, causes d'échec, de, c'est que votre idée ne rencontre pas de marché pas parce que votre idée n'est pas bonne, c'est que le produit qui dépend de cette idée ne rencontre pas le marché. Donc la start-up, c'est vraiment euh, arriver à trouver un produit qui répond à un marché et aussi euh, d'éprouver de, son, business, son, euh, business model, comme enfin son modèle d'affaires, comme on l'a vu tout à l'heure. Tant que vous n'avez pas votre, votre modèle d'affaires et que vous n'avez pas engagé votre première, votre première vente, bah, vous n'êtes pas sûr que votre produit répond à un marché. Et puis après, une fois que vous êtes sûr que votre produit répond à un marché, eh bien, vous êtes en, exécution, on l'a vu, votre pivot est terminé, et là, vous passez en scale-up, c'est-à-dire en exécution, vous allez, vous allez, faire euh, du, de, la création client, d'accord, pour répondre à une demande et structurer votre organisation pour répondre à cette demande. Donc là, effectivement, on est sur une, société qui répond, qui répond en fait à euh, un marché spécifique.